जहाँ जहाँ same eres kogi ara hoñi gudi se pase baya merole raja boto hi yai ko boda chala ki hai sangat ape disam baka jila jange ene eres kogi ara hoñi gudi se pase baya merole raja boto hi yai ko छोरी मने रुमाल हिलाए के नाचे रुमाल हिलाए के नाचे रुमाल हिलाए के नाचे